şekilde yıldızımız barışmadı bulaşıkla. Evet şiş kaka kokusu gelmeye başladı zaten. Tamam Celal önce alalım orada. Zafer натворил? Вот это кто натворил? Let's see your handstand. Damn straight. Bà qua ba ba, cho bố cho bố Do ta do ta do ta do ta do ta O'Connor relaxed and smiling. Oh no! He slapped him! Conor McGregor!回去，对。 <laughs> no, no, no. Peanut. Как тигр делает? Ох! как тигр делает? Ох! Oh, darling!